pasaira master polemikoaren eskandalua egin zuenetik eta ikusten Ze, telebista ikusten? Bai, zifuentesen masterrei buruz aidea. Jo, ekule horri horri zaude, eh? Eta barzenaz, sobreak, black chartelak, deneta engantzatzea. zea. Guamaja eske pasada bada ez, eh? mafio bat bezala dia. Kriston txantxu jo dauzka, eh? Girua, boterea, nahi duena ikegue, eh? eta denok hemen, tonto bezala beida. Netflixeko serie bat bezala da. Eta zergatik aukeratzen dituzu beti Madrid aldeko kulebroiak? Gertu gore badaude ba? Ba ez dakit, nik telebistan nahi ikustet, baina ze esan nahi duzu gertuago ere badaudela horrekin. Zer dakizuzu nik ez dakitena? Kontatu, kontatu. A ber, venga. Benetan ez dituzula Euskal Herregimenaren txantxuioak ezagutzen? Euskal Herregimena zer da hoi? Ba, ber, Euskal Herregimena da benetan boterea manejatzen duen jendea, bai, bere helburu bakarra bere proiektuak aurrera ateratzea dana, beste dozaren gainetik. Diru publiko hartzen dute eta sudur puntan jartzen zaien nahi dute. Adibidez, kotxerik pasatzen zan autopista bat, edo inundik inoa ez joan tren azkar bat, berdin die denak, berdin die jendean osasunak, inguru giroak, inporta zaien bakarra, dirua da. Gustatzen zait, gustatzen zait, osake, mafia autoktono bat daukagu eta nien enteratu? Bale, eta guaintxe adibidez, zertan nahi da Euskal Herregimena delako hoi? Bazken ba, kapituloa bastante intensua izaten nahi da, eh? Angula ustelak. Angula ustelak, joder, nei mina ere ikeragarria. Kontatu, kontatu. Ba, bernundik hasten nahi zen. Zubietako erraustegia badakizu zer dan, ez? Balorizazio energetikoko gunea. Erraustegia. Bale, bale, segi. Bueno, gaur egun PNV eta PSE daude gobernun, ez da? Bueno, baina horren aurretik aurreko lege gintzaldin bildu zegoen instituziotan. Eta bilduk erabakizun, e, martxan zegoen erraustegi horren proiektua bertan bera uztea ez baldintza batzuk betetzen. Eta gainera, hauteskunde kanpainan behin da berriz errepikatu zuten bezala, ez zaborrak erretzearen alde, beste bide batzuk nahiago zituztelako. Bai? Bai, bai, oi oso argi esan zuten. Bueno, ba, oain, PNV eta PSOko esaten dute, bilduk ordaindu behar ditula erraustegiaren proiektura gelditu izanak eragindako kalte ekonomikoak. Eta horregatik, haino entxaurran eta inaki epaite epaitegitara bidali ditu, eh? A ber, a frenatu. Lehenengo, zein dia inaki eta Ainhoa hoiek? Ainhoa intxaurran dieta, Gipuzkoak ondakinen kontsortzioko lendakaria zan, eta inaki errazkin ingurumen diputatua izan zan. Bale, eta zergatik epaitzen dituzte biak bakarrik. Beraia isu durpuntan jarri zitzaielako erabakitzuten erraustegia gelditzea? Ez, ez, ez, hogeita piku udaletako ordezkarikin batea erabakizan. zan. Eta zergatik ez dituzte hogeita piku ordezkari hoiek ere salatu? Ba, orduan, hogeita piku herritako jendea serretuko zalako, eta hoi, foioi gehiegi da. Ah, claro, hola dena kontrolatuago dago. Oh. Joder, ze honak. Bale, beste galdera bat. Ze kaltera gintzun erraustegiaren proiektua gelditzeak? Ba, gelditzen da, berriz aztertzen da, eta listo, ez? Ba ez, zer raustegi egin gozala, aseguratzeko suap izeneko gauza batzuk sinatu zian. Eta suap hoiek esaten dutena da, naiz eta raustegia ez egin, bankuei ordaindu egin beharko zaiela. A ah, joder, baina kieta inoako sinatu baldin bazuten, igual egia da beraien errua dala. Ja, baina esketzuen beraiek sinatu aurreko gobernuak sinatu zuen, eta gainea, hauteskunde galdu baino, aste bete lehenago. A ber, a ber, a ber. Osa, keneri aste bete gelditzen zai gobernuan. Badakit, gero igual, zuetorriko zeala. Eta orduan, sinatzen dut gauza bat, aseguratzeko erraustegia egingo dala. Naiz eta badakidan, zuk eta zu bozkatu zen jende guzti horrek, ez dezutela erraustegia nahi. Eta gero, zuek erabakitzen dezutenen erraustegia gelditzea, nik ordainarazi nahi dizkizuet, nik sinatutako horrek eragin ditun kalteak. Hoxe, berrogei milioi euro eta gehiago. Berrogei milioi baino gehiago? Buah! Eta bakizu zer dan honena? Zer, gelditu zan erraustegi hoi egia zala. Nola haundigia? dimentsionatuta zeon, gipuzkoan etzan erraustegi hura martxan mantentzeko adina zabor sortzen. Eta hori, erraustegi eraiki nahi zutenek bazekiten? Bazekiten. Eta hala ere eraikitzen segi nahi zuten. Bai, naiz eta jakin egia zala. Bai, bai, bildukoek proiektua geldituta gero aprobetsatu zuten tamainaren kontu hori konpontzeko. Orain eraikitzen nahi dian zubietako erraustegia, hasierako proiektu hartakoa baino txikiagoa da. Aber, baina horrek esan nahi du, PNV eta PSEko ere, en el fondo, ondo iruditu zaiela erraustegiaren hasierako proiektura galditu izana. Ze bestela, arekin segiko zuten, ez zuten beste berri bat ingo, ez? Eta alare, ainoa eta inaki epaitegietara. Bai, arrazoia zenune, eh? hau, zifuentesena baino asko zere txungoa da. Eta hoi ez da dena, eh, historiak asko zere jo gehiago dauzka. Gehiago? Kontatu, kontatu. Bildukok instituzio eta iritsi zianen aurreko lege gintzaldiko dokumentu pila bat falta Bilera batzutako aktak adibidez ez zian azaltzen. Claro, PPko koordenadorek mailuka dakatxikitu zituztenen bezala. Ba, entzeko parezido, baino entzun, eh? teknikari batek bere laneko ordenadorea hartuta ies egintzun. Gero denuntzia jarri zan, eta bar, eta bar. Baina ordenadorea rekuperatzea lortu zanen, ikusi zan, irurogeita mar mila dokumentu borratu zitura modu seguru baten. Boa, auskalo zertzegon artxibo hoitan. Ba, gutxi batzuk rekuperatzea lortu zen, eta ikusi zan horzegon informazioa oso importantea zala. Boa, eta nun dagoain teknikari hori, kartzelan? Ez ez asmatu. Aia ma, zer. Ba, aurreko hauteskundetan instituzioetako ordezkaritza berriz aldatu zenen, PNU eta PSOEko egin zuten lehenengo gauza izan zen, teknikari horren aurka zegon denuntzia erretiratzea. Baina ordena balapurtu zuen, artxibok borratu zitun eta piratu intzan. Boa, akojonantea. Eta gauza gehi ere badaude, eh? Enprese jo zezkien kamioiak, kontratazio irregularrak, diru publikoz egiten dian angula banketeak... Ba, segi kontatzen! Jo, ba, oain ezin dut, ze berra daukat. Baina interesatze balin bazaizu, pasako izkizut kaiai buruzko lotura batzuk irakurtzeko eta ikusteko, bale? Boa, ba bai, eh? Pasa daukazun guztia, nik dena behiratuko detela. Bale, ba, gero bialtze izkizut. Bueno, bani joa, gero arte. Aio, aio! Euskal erregimena, boa txabal, hau bai mafia.